I tu, ets digital? El Puntic de Muntanyola s'ho estan preguntant i és per això que han organitzat un cicle de jornades plenes de contingut per tal d'aconseguir que els empresaris, però sobretot els emprenedors de la zona, siguin digitals. El puntic Camp Muntanyola, dinamitzat per la Núria Lloret, s'acompanya a les persones emprenedores i professionals amb una atenció molt personalitzada. El treball es basa en tres àmbits temàtics, estratègia digital, competències digitals i eines 2.0. I el punt de partida és una enquesta de necessitats formatives. A la primera jornada Ets Digital vam comptar amb la presència del Joan Jobert, economista, empresari i consultor, que va posar l'èmfasi a la definició de l'estratègia digital de les empreses empreses, des del model de negoci fins a la proposta de valor, l'anàlisi estratègic o la multicanalitat, tot és rellevant per tal de repensar o rellençar la nostra empresa. Qualsevol persona emprenedora o qualsevol negoci ha d'incloure el món digital en la seva estratègia. Primer objectiu. Segon objectiu, que les coses són més simples del que sembla si tens clar el que vols assolir i si tens clar quin és el client. Perquè el client ha de ser el centre de tot i de tots. La importància de la seguretat als entorns digitals també va comptar amb un espai destacat a la jornada, L'Emili Rodríguez, coach tecnològic, va tractar el tema, tot destacant com evitar intrusions, perdre d'informació o securitzar els dispositius, també els mòbils, per suposat. La sessió es va tancar amb una breu sessió de Speed Consulting, on els participants van poder fer consultes concretes als experts. El cicle de jornades Ets Digital integra l'estratègia digital al teu negoci, forma part del programa d'activitats per l'empresa i l'emprenedoria del Punting Camp Muntanyola a Granollers.